Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak możecie zauważyć, dzisiaj będzie taki dzienny makijaż i tutaj e, chciałam ten makijaż zrobić no, na tyle ile mogę kosmetykami sypkimi i przy okazji chciałabym e, zrobić dla Was taki test na żywo e, podkładu mm, podkładu mineralnego kryjącego z Annabelle Minerals. Tutaj mam tą próbkę, którą dostałam w e, Big Lossy i ja już dwa razy używałam tego podkładu. E, no i to jest kolor Natural Fair. E, no i chciałam, żebyście też zobaczyli jak ten podkład wygląda na mojej skórze. No i tak to będzie taki od A do Z makijaż, więc Teraz tutaj do Was gadam, ale za chwilę e, prawdopodobnie przełączę się na mikrofon i tak po szybkości będę Wam opowiadać, co robię. Także zapraszam. Najpierw przemywam twarz e, płynem micelarnym z Garniera 3 w 1, tym takim różowym do skóry wrażliwej. Teraz używam kremu do twarzy Physiogel Łagodzenie i ulga. Krem łagodzący do skóry suchej, podrażnionej i nadwrażliwej, który bardzo ładnie łagodzi właśnie moją skórę i sprawia, że jest no, mniej zaczerwieniona. To jest próbka, którą chyba też dostałam w Big Glossy, o ile dobrze pamiętam. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. No i teraz ten podkład mineralny kryjący z Annabelle Minerals w kolorze Natural Fair. Mm, muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Mam nadzieję, że to zobaczycie, mimo że jakość filmu pewnie nie jest taka, jaką bym chciała, żeby była. Ale naprawdę ten podkład sprawił, to, że chyba właśnie przerzucę się na podkłady mineralne z tych płynnych, mimo że gorz jest takim moim ulubionym. E, do tego używam pędzla Hakuro H53. E, bardzo fajnie się sprawdza ten pędzel, e, bardzo dobrze mi się nim nakłada. Fajnie ten podkład właśnie wchodzi w to włosie. No i generalnie myślę, że to ten pędzel naprawdę fajnie się używa właśnie z tym podkładem mineralnym. Jak widać, widać troszkę się pyli, no ale niedokładnie go wbiłam jakby w ten pędzel i to dlatego e, tak się pewnie stało. Ale jak widać naprawdę bardzo ładnie kryje. Ja myślałam, że e, podkład właśnie taki w pudrze, taki mineralny, no nie jest w stanie zakryć tego, czego ja bym chciała, żeby było zakryte, a jak widać tutaj tak trochę chciałam Wam porównać, to naprawdę te zaczerwienienia y, nie są, nie są tak widoczne i mogłabym powiedzieć, że kryje bardzo podobnie do tego podkładu z Gosza. E, no także chyba jednak przerzucę się właśnie na te podkłady mineralne e, i no i co, najpierw y, zużyję pewnie Gosza, no i wtedy kupię sobie pełne opakowanie właśnie tego z Annabelle Minerals. E, no i wiem, że ten kolor też jest y, odpowiedni dla mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba, że, mm, chyba, że będzie jakiś jaśniejszy dostępny, no to, to wezmę e, jaśniejszy odcień. Ale sami możecie ocenić, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Dokładam jeszcze delikatnie drugą warstwę, jakoś tak dla swojego komfortu psychicznego <laughs> chyba. E, no i wydaje mi się, że wszystko super wygląda. No i teraz też trochę taka własna zachcianka. Właściwie nie, niekoniecznie trzeba to robić, ale ja jeszcze sobie wymyśliłam, że przypudruję twarz e, pudrem z Jadwigi, tym o którym Wam już dużo, dużo mówiłam. To jest też e, mineralny puder, o ile dobrze pamiętam, miałam sprawdzić i zapomniałam, ale wydaje mi się, że to jest też mineralny puder, właśnie taki do cery trądzikowej. No i nakładam pędzlem z Donegal który przeprosiłam po raz kolejny. Teraz używam matowego pudru brązującego z Mio Sunkist oraz pędzla Hakuro H13. Teraz będę używała różu Nika K New York w kolorze Romantic. Teraz zabieram się za paletkę Balm Jovi. No i oczywiście Disco Disco, czyli rozświetlacz um, The Balm. No i pędzel ten sam, Hakuro H13. No i teraz używam Yasumi Eyes and Lips. E, taki krem e, do oczu i do ust, który pięknie zmiękcza usta i Naprawdę każda pomadka wygląda bardzo ładnie, nawet jak mamy spierzchnięte usta, to kilka sekund sprawia, że te usta są mięciutkie, bardzo ładne i nie widać żadnych suchych skórek. I teraz zabieramy się za oczy i najpierw sypki cień do powiek z Alverde, kolor 20 Brilliant Gold. Oczywiście zapomniałam o bazie na powieki Bell Perfect Skin. Bardzo fajna baza w takim fioletowym kolorze i bardzo ładnie wyrównuje mój koloryt powieki. I cienie rewelacyjnie się na niej trzymają. No i teraz już będziemy malować powieki tym cieniem z Alverde. Użyję pędzla Tizi, który był w Big Glossy, o ile dobrze pamiętam. Taki płaski, języczkowy, bardzo fajny pędzelek. kolor ten przepięknie wygląda na powiece, bardzo ładnie się mieni. No delikatnie się osypuje, no ale tak już niestety działają te sypkie cienie. No I powracamy do paletki The Balm i do załamania powieki będę używać cienia Blink 1982. Taki ładny brązowy błyszczący cień. cień na dolną powiekę to jest rem, także z paletki Debalm i używam pędzla z Eco Tools No i żeby rozświetlić łuk brwiowy i wewnętrzne kąciki oka, disco disco z Debalm Teraz będę robiła kreskę eyelinerem Hyper Glossy Liner e, Liquid Liner z Maybelline w kolorze brązowym. Teraz użyję brązowego żelu stylizującego do brwi z Vibo i przeczeszę zwykłym brzytyczem. Przedostatnim krokiem będzie nałożenie maskary z Lovely Curling Pop Up Mascara, bardzo znana. E, generalnie bardzo ją lubię z tym, że lubi się czasem osypać, no i to mnie trochę do niej zniechęca, ale myślę, że cena wynagradza to wszystko i bardzo ładnie podkreśla rzęsy, e, pogrubia i ładnie podkręca. ostatni krok to pomadka z Golden Rose Velvet Matte w kolorze 60. To jest taki piękny, zgaszony róż, e, który idealnie wydaje mi się pasuje do każdego makijażu. I taki, mm, to jest taka pomadka też do dziennego makijażu, więc e, myślę, że też każdemu będzie pasowała. No i tak prezentują się usta. E, no i Teraz zobaczycie cały makijaż. Taki dość prosty, kreska, e, kreska na oku, e, złoty cień, mm, koralowe takie zgaszony róż usta. E, do tego puder mineralny, który jest rewelacyjny, podkład, przepraszam, mineralny z Anabel Minerals, który jest rewelacyjny. No i róż, trochę brązela, trochę rozświetlacza i to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego filmu. Buziaki, pa pa!